Йоо, юу яцхан өдөгчтэй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа Minecraft-ийнхаа ингээд шинэхэн эпизод эхлүүлж байна. Тэгээд одоо үнэхээр үнэхээр баяртай байна. Гэртээ жоохон emotional хийсэн байгаа. Одоо ингээд ийм э, жижигхэн байсан бол томруулаад ингээд нүл шил болгоцсон. Тэгээд гоё харагдаад байсан болохоор ийм болгосон байгаа. Тэгээд энэ тэгээд нэг ийм зуухтууд ингээд тавиад За тэгээд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү болцсон байгаа. За тэгээд та бүхэн гайх гайхаж байж магадгүй би нэг жоох юм шин зүйлүүд авчихсан. Яасан бэ гэхээр би яг ингээд өмнө рекорд хийж ягаад үгүй рекорд хийжсэн ч гэжтэй би яг рекорд хийж ингэж бодоод нилээн хол явцсан байж исэн ч харин рекорд хийгээгүй байсан мэл тэгээд тэгтээ одоо яа гэх вэ би ихтэй бас нэг ч бүр амар хол яваагүй тэгээд нэг жоохон нэг юм зүгээр нэг жоохон юм авсан байгаа зү тэгээд би минийгээ би шараагүй явж гин За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ яах вэ гэхлээр би KVS Diamond морины алмазан хуйг буюу нэрний зүйлт одоо нэртэй зүйлт за нэртэй зүйлт тэгээд эмэл авсан байгаа тэгээд тэгээ бас 18 яс энэ юу гэсэн үг гэх юм бол бүгдээрээ морь нохо хоёр авч болно гэсэн үг бүгдээрээ одоо тижиж болно гэсэн үг за тэгээ бүгдээрээ одоо бороо зогсыг хүлээж агаад гоё өглөө болоод бороо зогсохоор гарцгаая за одоо тэгээд унтцгаая бас нэр бүгдээрээ алт болсон байгаа би бол нь бүр яг ингээд айгүй гоё явж исэн чинь яг миний хажууд creeper дэлгэрээд тэгээд би одоо ингээд өмд буюу нэг жоохон нилийн хэдсэн айрн алдсан галд шатаад тэгээд айгүй айгүй готорч байна. <laughs> За за тэгээд за одоо зя бүгдээрээ одоо юу хаах болно? Морь тэгээ бас нохоо хана. Өнөөдөр юу ч гэсэн өн тэнд нохоо биш <laughs> тэнд морь байна. Тэнд дахиа байна. Өнөөдөр би юу ч гэсэн одоо нөгөө нэг ферм мэдраа хийгээд хий гэж бодож байна тэгээд дараагийн эпизодээр магадгүй cave ороод тэ diamond боллоод тэгээ тэрний дараагийн дараагийн эпизод дээр бас нээдр рүү ороод тэгээ тэрний дараагийн дараагийн дараагийн эпизод дээр аа улсын доторх нөгөө нэг юу руу ороод тэгээ тэрний дараачих дээр нь болохоор за за ер нь л нэлээд олон юм байгаа тийм учраас та бүхэн манай энэ Minecraft-ийн beautiful the beautiful цаашаа айгүй гоё эпизодыг алхасалгүй үзээрэй за тэгээд за за тэр жоохон цагаан талбартай л морь байна л да яггүй гоё нэг бүр нэг амар гоё хавхаар морь байвал те тийм оо <laughs> тэг юу хийжээс ч олчлоо ш яа энэ цагаан хөлтэй мэн одоо хөл баг тийм дээ Ийм бүр өстэй бүр яг хавар бүр шүү. Йоо. Надад ганцхан л буудаа байна да. За байж та. Чи Оо. Хоо. За ингээд бүгдээрээ морьтой болчлаа. За бүгдээр одоо мориндоо имэйл хийн. За тэгээд морины албаа зууыг Wow. <gasps> <laughs> Йоо, үнэхээр ёо би өмнөх эпизодынхаа лавг сүрэнд ийм гоё морины хоёо хийж өгсөн ч болоос. Даач одоо би өгцөн болохоор. За бүгдээрээ энэ морио юу гэж нэрлэх вэ гэхлээр би энэ морио За би чамаагүй штэ. Понцог гэж нэрлэлээ заяо. Понт. Би нэг тийм амар э, бас нэг амар олон хүмүүсүүд байдаг тийм нэр өгөхийг хүсдэг. Би ер нь их нэг тийм амар бүр амар нэг тийм мейнстрим зүйл нэгж амар дургуултай. Тэгээ тийм учраас би өөрийнхөө морийг понцог гэж нэрлэлээ. Яа тэгээд понцог минь. За би чамайг ёстой алдахгүй байхын улмаас би чамайг нэг жижигхэн нэг. Өө надад ч нэрэ нөгөө нэг уяа байхгүй мэн. Тэгэхээр би одоо морио яах вэ? За чи миний герт ороод байж заяо. Монгол герт ороод байж. <laughs> Йоо, гэртээ морь оруулчихлаа шүү дээ. Оо за за манай орон дээр за за чи танаа унтчих унтчих. <laughs> За ман за пунцэг бит хоёр пунцэг пунцэг манай орон дээр дуг хийж явах орон бүгдээрээ өөрсдийнхөө хачикаг олох гэж байна. 2000 years later. Тэгэ бүгдээрээ нохоо өнөөдөртөө л аваад чадахгүй юм шиг байна да. Би бол энэ хаваар нэг нохоо харсан шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгтээ данч байхгүй. За бүгдээрээ одоо MLG хийх гэж үзв. Өгчөөл яа. <laughs> За чадахгүй л гэдэг чинь хэдэн жил 2 3 жил MLG хийсээр явлаа шүү дээ бүгдээрээ чадах واخ. За 1 2 гурваа и ёо ёо за за гэтээ эмэлжич одоолчол ер нь амархал болсон л да тэг бас яг анхандаа хийж яхад ер нь бол хэцүү л байдаг гэсэн тэг одоо л ер нь асуудалгүй л хийж ах шиг байна бүгдээрээ тэгвэл одоо нохоо чадахгүйгээс хойш бусад амтангийн ферм те малын хашаага хий гэдэг. Бүгдээрээ одоо малчин болноо. Өө байж та. За болохоо байла. Би гэрээ хаанаахаа мартчихлаа. Йоо, арай арай. Би бүр өмнөх эпизод дээр би бүр төөр төөрж явж байгаа үхсэн шүү дээ. <laughs> Энэ удаад бас өгчмээргүй л шүү яана. Аа за за тэнд байгаа хаа. Йоо тэр. Яг л өнгөрөө явчихсан биш үү? Манай морь кома аа дэнч. Йоо. Йоо, айлвэ. Аа <laughs> за чи над дээр унтаа. Би энд. Йоо, ингэж нэг юм унтлаа. За бүгдээрээ одоо чинь яг ямар байрлалтайгаар ферм хийх үг гэхлээр за энэ авт хийцэн дээр юм байна та. Нэг том болох гээд яах вэ? Зүгээр нэг инсиж байгаа л. За хэд их хавсан хатгүй. Бам. За энийг өмсөв авч. За одоо бүгдээрээ явж тэр өхрийг наашаа явуулнаа. За хоёроо нааш нааш нааш нааш. Yes. Та хоёр бол сонгогдсон хоёр бол боллоо. Та хоёр атсан боллоо. Яг ч үдэ атсан биш л дээ. Та хоёр азгүй байна. Ойрхон байна, ойрхон байна. Тэгээд дараалаараа нэг нэгээр орчоорой. Оо, nice. За, та нарыг ингэж хааж жагаад тэгээд ингэж Ей, тот ба сарсан баг байхаа гинөө. За, наашир. Харж гинөө. За, чи нана байж би чиний чин чамтай байх хүний чинь энд авчирнаа. Энэ гахаанууд гэхдээ энэ үхрийг бодвол хамаагүй хурдан юм. Гүм үү? За за адилхан юм байна дөөрг. Ее, тоор надтай хамт явна. Ее. За хийш орноо. За сайн ажиллаа. За май май. За за ингээд иймэрхүү гоё фермтэй олчлаа бүгдээрэнд чинь seed нэрээ нэлээ олон байгаа шүү. Seed чинь энэ байгаа. Тэгээд өшөө энэ байгаа. Аа дахиад байгаа илүү байна. Дахиад seed ерөнхийдөө байхгүй юм шиг байна. Тийм учраас бүгдээрээ оо энэ юу хийгээвч вэ? Iron хэрэгтэй байна надаа. Iron ore төмрөөр Z үхийн Е Z2. За тэгээд Z2-гээр манай моргтэй айгүй ухаалаг юм а. Ерөөсөө энэ байшингаас гарыг гэсэн тийм бодол байхгүй, зутахгүй. Зүгээр л байгаад байдаг нас. За бүгдээрээ чинь буруу хийсэн үгүй юу? Аа за за надад нэг шин санаа төрлөө. За одоо энтрийг ингэж хийгээд тэгээд ингэж ингэж ингэж. За үүр тариатай газар гэсэн achievement бүгдээрээ хийж чадлаа. Тийм энэ бол амжилт байгаа. Тэгээ бүгдээ эргэн тойрныг ингэж аваад За эргэн тойрныг авч яах вэ гэхлээр ингээд бүгдээрээ манай Minecraft-ийн дуу төр цаана гараал байгаа юм шиг тав болгоч. За ингээд Ингүүл илүү хурдан урагх байх гэж бодож байна л да. Угаасаа ер нь бүхэл хүмүүсүүд ингэдэг шүү дээ. Аа, ой, дэс авчих. Бүү. Бүү. За. Ингээд цаахан гой тогтмол төстэй олчлоо. За за тэгээд э, энэ Minecraft-ийн эпизодыг үзсэн баярлалаа. За тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн эпизод дээр мэдээрээ нохоотой болохыг одоо хичээндээ. За тэгээд баяртай.